Vigora! Consume? mm Ish! はいこらくんちくしょう しあ うよし は一緒にボンタン見に行くって言ってたのになあのやつどこにもいないしあいつらどこ行ったんだろうおおおおいいいいそこの少年またんかいおいお前極東空港のもんだななんだてめえらはうるせえてめえは質問に答えればいいんだよ よね漁港の番長って知ってるか知ってるもん何も大将さん見きましたよ漁港の番長知ってるやつおお一発ビンゴだなよう兄ちゃんその番長のたまり場どこだなんなんだよこいつらおいおい何ぶつくさ言ってやがる 優しく言ったうちに答えろやこれはお願いしてるんじゃなくって命令なんだよ命令はあやだねなんであんたらをあいつに合わせる必要があるんだよそれにいきなり何なんだよ大将さんこいつ極光番長のこと呼び捨てにしてましたよ確か奴のこと呼び捨てにできるなダチのヒロシだけだって上平の千葉ちゃんが言ってました これはこれはあなた様が新宿で有名なヒロシ様でございますかここの野郎あららごめんね手が滑っちゃって <laughs> この野郎どうしたヒロシ あ何お前らヒロシに何しやがるお前が極光の番長か俺は国心連合の田代っていうもんだおめえのことなんか聞いてねえ か次はてめえだ。